gera yesu yebazibwa abooluganda nabadde nabadde obujulizi buno naye kambuddemu manya gange ndya muhakireste nzaalibwa fort potro kijula kabende kuva buto nga nze buli lwenfuna omusajja buli kyakola kifa buli kyakwatako kifa oba nange mwenyini nendwala oba buli kimu kyange ne kifa naye bwe njogerako n'omuwala nti mwagala buli kimu kyona ne kitambula naye nga sikyagala naye ntambula buli wamu nagenda buli wamu nga njagala katonda nsumulula fazayi ntegere ne bigaana nali forti mt mu kisenyi bankwata ne bansibako ne mukomera nga nzije mukyala w'abandi mu maka nga muwasizza naye nemanya nentuka nendowooza nti maybe bwe ntyo bwe natondebwa naye mukunyiikira ennyo n'okulemerako olw'okuwulirizanga enjiri ya musumba bugingo n'entandika okugezaako okukyusa mindiseti yange nga bwe nsaba mukama katonda naye anyambeko nkyuke nengezaako nnyo nnyo nnyo nensiiba nenkola buli kimu era nga neegomba nti namanyanga nti olunaku lwendirinnya wano okukanani landi buli kimu ekyange kiriba kiwedde kati era nzikiriza nti buli kimu kiwedde era kati nakyusiza buli kimu kyange kuva omwaka guno nga gutandika mbadde nfubanga nnyo nga njagala kinviireko ddala obutaddanga mu bulamu bwange kubanga ekyebisiyaga ekyebisiyaga kubanga n'abazungu bajanga ewaffe eyo efooti ne banoonyereza olw'engeri gye bandabangamu ne banyingizamu eyo kampani egaba sente bampaako omulundi guma emitwalo ebiri emirundi emirala gye baddamu okumpita omutima ne gugaanayo naye ngamba teri alumirirwa nga talina kigendererwa kubanga baali tebajja kumpa sente zabwereere then nga bo tebalina kyebagenda kufunamu nemanya nti bagenda kunyingiza iluminati oba kunteeka mu bintu bya sitaani naye nensigala nga nonya mukama ng'amanyi luliba olwo katonda alikyusa omubiri gwange era alimpa omusajja nga nfaako era nange nga mpulire nti mwagala ne ngamba sijja kulya sente za bisiyaga bwe baali bafunye enamba yange nengenda ew'omusumba byona charles rugombe nemutwalira layini zonna ze baali bafuna ku namba zange nemanya nti embeera ejja kunkuba sente zimbule nze mwenyini nkemebwa obbakubira ate bampe sente nengamba ne layini kanze ejeko neba nakuba enamba nga teriiko nensitula layini nenziweereza omusumba naye nensigala nga nsitulagolinga n'ekintu ekyo naye nga okucyuka kuganye naye leero olunaku lwajo natereezeza buli kimu ekyange kyonna naye naaba bulungi nenyambala bulungi engoye zange nenfukamira mu nju nengamba katonda wange mu kifo ky'okudda mu bisiyaga mukifo kyokudda mu mwenge mukifo kyokudda mu njaga mukifo kyokudda mu kulya mairungi afazaali leka nfe naye nga sibizeemu manye nti nfiiridde mu mikono gyo kubanga bwe nayatula obulokozi saayagala kubiddamu neneebaka bulungi nengolola n'okugolola ebigere nengamba katonda bwe nzibiriza tebukyanga ndaba nkwegayiridde tebukyanga ntunula bwe mba ndiwakuddamu ebyo ntwala leero nga tebunakya naye ngende mu maaso go n'enyimba n'oluyimba lw'abakatuliki nti kristo ntwale hongondize baitonto mwiguru kristo bwire ndijo wawe tindirira na kungangamba katonda ntwala wona woyagala naye onte ontwale mugulu kubanga bwenajje uwo sijja kudamu kabanaku nendabanga buli kimu kyange kyona kifa nengamba nedda embeera eno ngikoye katonda ntwala butwazi naye mba nebase naloose nga waze abazungu ne bansanga nga nebasenga omutwe ngusulise mu bisubi bwe nti ne bansamba bwe bati ne bangamba gwe webaka biki ne mbagamba nze mundeke enfe kubanga ensisi kyagisobola yanemye mundeke enfe mu kifo ky'okuyimirira nzire mu bisiyaga mundeke katonda ntwale nze enfe olwaleero ne bangamba nedda togenda kufa zuukuka musumba tb joshua akuyita musumba tb joshua ali musumba w'e nigeria nenzuukuka ne, ne, ne kati bwe nazuukuse ng'omusumba sinaba kwogera naye nagambye ekigambo kimu bw'abanga musumba yampise olwaleero mponye bwe nazuukuse bwe nti nenengera ekifaananyi kya musumba bugingo nga yabuulira enjiri kati awo nengamba olwaleero lwange era nkyogende ne ku makya ndi mukyala muzimbi ne bwe tubadde ku saiti nga tuzimba era nga mbagamba olwaleero lwange katonda yaluntegekedde olwaleero lwange katonda yaluntegekedde nebwenyuse bwe nti kubanga juzi katonda yangamba nti siibaye naku satu bwe nanyiikira ennyo okusoma bayibo ng'amaze okwatula obulokozi nenyiikira nnyo okunoonya katonda kati buli kyemba njagala nkwata bayibo nenjibika lumu bwe nti nenzibiriza nenjibikula lumu era wembikula wenyini bwensomawo byensangawo nsanga bikwata kunze kwenyini nyini katonda kwegamba yampadde ekirabo ekyogera nange bakuyitaani bampita ndyamu hakireste ebisiyago badde obimazeemu bbanga ki bukuva buto nga nzaalibwa nkuze nga sirina feelings z'abalenzi okutuuka ne leero naye kati nina omuntu gwempulira nga njagala wakuba simanyi oba ndowoozaako simanyi nga musajja nga musajja naye simanyi oba ndowoozaako naye mpulira amwagala <laughs> kati kyembuuza olinayo ku ngoye z'abakazi engoye z'abakazi sirinaayo naye ndi mu prosesi e- efuna sente nzigule kubanga njagala nkyukira eddala ate natandika n'okubulira esaati ndaba olinayo abasajja empale ey'abasajja buli kimu kigenda kukyuka musumba amina kubanga kyemogole emikono tumusabire fukamira bakusabire simbula essaala eva ku ntobo y'omutima gwo ono si yakyuka yekka ensi ekyuka ono si yakyuka yekka ensi ekyuka ono si yakyuka yekka ensi ekyuka ono si yakyuka yekka ensi ekyuka ensi ekyuka onusi yakyuka yekka ensi ekyuka bw'oba olyeyo ngaoyagala kulokoka simbula ebigere byojja wano maaso ngaessaala eno bwegenda mumaaso oba olokoka kuva mu ki oba olokoka kuva mu ki kyonna kyoyagala okuvaamu simbula ebigere ojja wano maaso jangu ngaono omuwala akyafukamidde abantu bonna nga balimu kumusabira bayimirirawo maaso ne bwoba ova eri wansi simbula ebigere byo agamba njagala kutereza bulamu olina obuntu nti obadde bukutawanya olina obuzezeze obwakulemerako oyagala mukama naye sitaani akwezinzeeko simbula ebigere ngaomugamba sitaani nkusiibudde ngenze kulokoka mubakubireko mu ngalo nga bajja mubakubireko mungalo nga baja mubakubireko mungalo nga bavayo laba bavamu buli nsonda sibula sitaani sibula sitaani yakukozesa